Дашечка, я пойду сейчас на почту, а вы с Камилой здесь сидите и не балуйтесь, пожалуйста, и не ругайтесь, хорошо? Там какие-то посылочки принесли, пойду посмотрю, что там пришло нам. А ты сейчас возьми с Камилой и уберите в комнате, посмотрите, какой беспорядок, чтобы было все чистенько, пока я вернусь, хорошо? Угу. Пока! Камила поняла, я тоже главный. А почему ты? Почему, почему? Я же старше. Мама меня оставила за старшего. Да, только мама сказала убрать все. Еще и здесь убегать. Нет, надо что-то придумать. Я же старший. идея есть. Мелкая, надо в доме убраться. <laughs> Давай, ты убирайся, а потом я приду. Ну и, и мама тебе сюрприз принесет, и мне, когда ты уберешься во всем доме. <laughs> А почему я одна? Почему, почему? Потому что я главный тут. Да, там на кухне тоже надо убрать. Ну ладно. Так. Туфли, убрала так быстро, а на кухне убрать ведь надо. А вещи кому-то оставила. ты неверно. Смотри. Ого! Так быстро! И ты все убрала? Ага. Ха, а ты на кухне убрала? А-а! Э, Надо здесь приступить. пойдет. А что ты тут на столе лежит? А что это на столе лежит? Ммм, так вкусно. Это, наверное, и ел. А -а -а. бобой. Это вкусно. Я все плава. Точно? Да. Вот, смотри. А на кухне? И на кухне тоже чисто. Да? Точно? Да. Ну давай посмотрим. Давай, давай. А посуду? А посуда помоет мама. А, ну понятно. <laughs> Ладно, ты справилась, иди закончи. Ну как дела у вас? Привет. Как Привет. вы тут с Камилой? Не ругались? Все Нет. убрали? Убрали все, да? да? Ну, молодцы, смотри, сколько посылочек я принесла. Мы сейчас будем открывать посылки. Пойдем? Да, пойдем. Камиле. И будем открывать. Пошли. Давай. Камила, смотри, привет. Ну, чисто у вас туда, молодцы, все поприбирали. Смотри, сколько посылочек мама так, принесла. Первый. А ну, давай. Это а что что здесь у нас будет? Это ну, какая-то трубочка. Трубочка какая-то? Ну, давай открывать. Что там за трубочка? Маленькие приятности с Алиэкспресса, да? Угу. Высыпай. Угу. Ну, не высыпается. Не высыпается? Это обычный. Ну, я думала, будет рисунок. Это называется штампики, чтобы краской можно было рисовать и не пачкать ручки. Вот здесь вот такая вот идет штучка, которую держишь, чтобы пальчики, да. А там идут вот такие вот из поролона. Нет, ручка, Ставки. я покажу. Да, вставочки такие из поролона черненькие. И ставится да. печать? Да, ставится сюда, в краску макаешь, и можно делать разные печати. А ну давай, что там дальше? Давай. Это мы посмотрели. Камила, тебе не интересно? Мне интересно. Интересно? Вот, вот это два пакетика прям, да? Три три. Это вот такие вот пушистики, да? А какие-то пушистики. Угу. Давай открывать. Что там за пушистик? Они разных цветов, да? Три цвета. Да. Давай, давай, давай, давай. Что там, что там, что там? О, открыл. Угу. И? Теперь я. Ну, это пушистик, который на леске, который бегает, да? Да, да. помягкий, мягкий. Вот лесочка, лесочку ведешь, да, и он бегает у тебя по руке. Или где-то еще. Вот такой вот Я розовый вот... богдаши, да? Богдаши розовый, ты вот такой вот чудо. Да, даже. Прикольно? чудо, да. А вот это розовый это, еще. А это что? Это лесочка, и с, этой, э, с помощью этой лесочки оно бегает. Чудо это. Подожди, сейчас развернем, посмотрим. Так она тут? Угу. Такое вот чудо, которое на листочке бегает, да? Пушистик маленький. Вот такой. Трех цветов, да? А ну. Смотри, у нас что Сколько? Открывай. Шесть штучек, да, сразу пришли. Посылочек. Давай дальше. Это мои. Угу. Ух ты, а что это? А, классно. А ну давай посмотрим. Какие-то вот такие штучки. Штучки, штучки, штучки. Что же там за штучки? А вот открытая что же. А, вот это? Вот, смотри. Бжух. Что а -а -а, это? Это, вот. это жираф. У мамы с папой раньше а было. Чё, а что там внизу? Ага. Как он открывается, да? Супер-пупер. Супер-пупер танцующий жираф. Да. Что-то он не открывается, второй супер-пупер жирафчик. И он без уха. Это, это моя мечта сбылась. Правда? Какая мечта? Вот этот пушистик или супер-пупер жираф? У одного нос фиолетовый, а у второго тоже фиолетовый. Одинаковый. У Камилы с Богдашей вот такие вот два жирафика у будут. У меня два уста. Да. У меня один. Одно ушко, да, одно ушко где-то. Может, где-то на заводе. Может быть, да, может быть. На пока... заводе это. Пока упаковали, да, может быть. Вау, это просто супер-супер игрушка антистресс. И мой. Вау. Ух ты, танцует, да. Ой, поклон, поклон у него, поклон. Спасибо за комментарий. <laughs> Точно. Жираф вам кланяется. Спасибо, друзья. Ставьте лайки. Да. Лайки. Лайк, лайк, лайк. Еще лайк. Еще лайк. Жираф. А, жираф? Их два. Сколько мы наберем лайков? Давай попросим, ребят, сколько набрать лайков? Четыре. Раз, два, три. Да, четыре, давай попросим. Пять, Ребята, шесть, давайте семь, поставим 200 восемь. лайков на это видео. Давайте. Нет, 300. 300? Ну, давай хотя бы 200 пока. 200 лайков давайте поставим на это видео. Ну, Ставьте лайки, лайки, лайки. И подписывайтесь, кто еще не подписан. Давай следующее. Я вот следующее открываю. Что-то здесь вот интересное такое. Что, Что это? это? Перчатка. Не знаю. Смотри, открывай. Где там оно распаковывается? Там этот липкий край где-то должен быть. Давай, что там у нас? Вау, это что? А, это полотенчик, детский полотенчик для рук. Да, вот так, с вот такой вот мордашкой. Это на, на кого похоже? На лягушку. Лягушка. А вот так, когда закрыто, похоже на амняма да, Ам глаза вот это сделать э, Ам с этой стороны, и получится амням, Ам да? Что там, леска? Ну, мы научимся потом, как им играть. <laughs> Вот кот уже смотрит, кот уже будет играть. Смотри, как он. Смотри. Кот уже. <laughs> Барни уже оценил. Нет, мы его зовут. Барни бегает, да? Бегает, бегает, бегает. Давай, что там у нас Ладно, следующее? Ладно, дайте моего. Что у нас следующее? Еще следующая посылочка. Две посылочки остались, да? Да, две. Давай. Мне понравилось э, этот бегунок угу. и... И? И, полотенчик. Да, он такой... О, а, жирафчик, а жирафчик тебе не понравился? Понравился. Что это? Что это? Покажи что это? Я научилась. А ну распаковывай, я одной ручкой не могу. Где, вытаскивай. Что это? Что такое? Не знаю, что это такое. А, это ручка. ручка. Не, мне надо положить, мне положить. С бриллиантом тебе да. ручку? Да. Мама себе брала <laughs> ручку с бриллиантом. Вот такой вот красивый Я бриллиант. себе школу давай, давай. Школа? Да. Вот такая вот стального такого цвета, да? Вот видите, такой бриллиант. Бриллиант какой. Ого, огромный, огромный бриллиант, да? Из да. Все? Или еще что-то? Еще что-то есть, да? Да. Сейчас, а что еще? Сейчас я вам буду делать анализы. Ой, столько много. Звездочки. А ну-ка, давай. Пишет? Ну, как хорошо пишет. Звездочки! Я хотела, я хотела их. Я очень сильно хотела их. Очень сильно. Спасибо, что захотели сказали. Я очень хотела. Это что? Можно... Звездочки, звездочки. Это фор... фосфорные звездочки, да. Их сначала клеишь на, по... на потолок, и потом они светят в темноте. А ты... Света. А ты хочешь их на потолок приклеить, да? Да. Вот такие вот. Уже Давай высыпем. Не клеить. Вот, сейчас мы высыпем их. Вот такие вот фосфорные вот а такие А я звездочки. у себя. А сколько их здесь? Их здесь а прям много, да? прям звездное небо получится. Вот такой вот двухсторонний скотч есть. Здесь тоже пакетики. И здесь вот получается можно приклеивать. Что, вам понравилось то, что мы заказали? Да. Понравилось? Да, ну что, давай ребятам говорить пока. Да, а если вам всем понравились Вы ну, эти веки, ну, вещи, вещи. Напишите в комментариях, а что понравилось ваш. И ставьте лайки. Всем пока! И подписывайтесь на мой канал Богдан Life. И, и на мой Life. <laughs> У нее нету канала. Мы вместе снимаем. Да. Камила и Богдаш. Всем пока. Всем пока. Зачти. Так, ну все, дети, давайте сейчас я переоденусь и будем дальше с вами <laughs> да, Хорошо, давай. видео уже сняли. Сейчас я переоденусь. Ба! Это что?